देखा मैंने देखा जब से तुझको देखा कुछ भी ना सोचा ना समझा दिल दे दिया रे तुम टेररिस्ट हो क्या नहीं क्योंकि बॉम्ब लग रहे हो सच बता रही हूँ आज अच्छे लग रहे हो बहुत थोड़ा यहाँ आ जाओ ना धूप नहीं है काले हो जाओगे यार धूप में बाहर ना निकला करो अच्छा ब्लैकनेस हो जाती है पता नहीं है देखो मेरी भी हो गई है अच्छा लग रहा है लड़कों को ज़्यादा वैसे सही है हम दोनों अच्छे लगेंगे ज़्यादा नहीं तुम अभी मुझसे ज़्यादा काले हो जाएंगे अभी मुझसे हो अच्छी लग रही हो ना पसंद आ गई ना तुम्हें तो मुझे तो आ जाऊंगी पसंद नहीं दो मिनट बात तो करो गट से इतना है कि अरे तलाश कर रही हूँ अरे तलाश कर रही हूँ अरे मम्मी ने भेजा है यार क्यों भेजा है मम्मी ने तलाश के लिए क्या तलाश के लिए कि तुम अपना हीरो जाके खुद ही ढूंढ लो अब तुम मिल गए तो मैं ऐसे कैसे जाने दूँ अच्छा बैठ के बात तो कर लो बन जाओगे ना एक बार आओ तो सही अरे धो जाती हूँ दूर यार मैं तुम्हें छेड़ थोड़ा रही हूँ मैं कोई गुंडा हूँ जो तुम्हें छेड़ूंगी मैंने आज कसम दिया कि लड़की तू जाएगी और आज अपना दूल्हा लेके आएगी क्योंकि ना इतने लड़के देखे ना सारे रिजेक्ट कर दिया और कोई पसंद ही नहीं आया और देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैंडसम बंदा मुझे नज़र ही नहीं आया सही में सच बता रही हूँ और तुम्हारे जैसा कहीं दिख नहीं रहा सच तो है सच ही है मान जाओ ना अच्छा मान जाओ ना मानूंगा तो नंबर के लिए मैंने बिल्कुल ये निकाल के रखा है कि तुम नंबर दोगे और हम डेट पे जाएंगे यार तुम ही वही इंसान हो जिसकी मुझे बरसों से तलाश है यार यू नो मेरे दिल के राजकुमार मेरे ख्यालों के गोलगप्पे मेरे सुबह का नाश्ता और मेरे शाम के मोमोज मोमोज पसंद है तुम्हें चटनी ज़्यादा पसंद चटनी ज़्यादा पसंद है कोई नहीं मोमोज तो तुम हो ना मैं तुम्हें खा मैं तुम्हें खा लूँगी चटनी में दोनों मिलके कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बनाएगी अच्छा तुम्हें पटाना पड़ेगा ना यार तुम तो पट ही नहीं रहे हो यार सब लोंडा हो तुम तो है ना इतने अच्छे दिन तुम्हारे नहीं आए या मेरे नहीं आए यार तुम्हें देख के ना मुझे पक्का रियलाइज़ हो गया कि तुम ही हो मेरे दिल के राजकुमार जिस जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी अब मुझे ऐसा फील आ ही रहा है तगड़े वाला कि तुम ही मेरे बच्चों के होने वाले बाप हो ज़्यादा आगे बढ़ गए <laughs> दूल्हा लेने आई हूँ तो इतना तो बनता ही है ना मैंने तो दुल्हन नहीं बनाया बना लोगे ना दो मिनट और तो रुको देखो काउंट काउंट कर लो तुम पाँच तीन मिनट के अंदर पाँच से तो मैंने ज़्यादा बोले तीन मिनट के अंदर मैं तुम्हें के उठा के ले जाऊंगी और शायद हो सकता है कि तुम भी मुझे अपनी गोद में उठा के लेके जा रहे हो <laughs> तुम्हारे तुम्हें देख के ना मेरे मन में एक शायरी आ रही है सुनाओ मैं एक शायरी हूँ मेरा नाम शायरी है मुझे पढ़ लो ना मुझे पढ़ लो <laughs> अच्छा तुम्हें मैं कैसे लगे सीरियसली बताओ थैंक यू सो मच तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगे पता तो लग गया ऐसे मैं किसी से बात तो करती नहीं है ना तो हाँ। यार तुम्हारा तुम्हें देख एक शायरी तो सच में आ गई सुनाओ बनाई है मैंने इसे ठीक है कहाँ गई मेरी शायरी आज मैं बना के आई हूँ शायरी एक ऐसे बंदे के लिए बहुत मुश्किल से मुझे मिला है ठीक है अल्फाज भूल जाऊँ कि ख्याल भूल जाऊँ अल्फाज भूल जाऊँ कि ख्याल भूल जाऊँ तुझे इस कदर चाहूँ तुझे इस कदर चाहूँ कि अपनी सांसें भूल जाऊँ और शादी के लिए हैंडसम सा बंदा मेरे सामने ही बैठा है तुम तो ही तो यार तुमसे अच्छा मुझे यार दिख ही नहीं रहा ना कोई बात तो यही है ना यार इतने सारे लोग हैं इतने सारे लोगों में तुम्हारे जैसा लड़का कहाँ मिलेगा देखो इतना हैंडसम बंदा मुझे कहाँ मिलेगा मेरी तो किस्मत खुल जाएगी ना तुम मुझसे शादी कर लोगे यार चलो फिर अब चल लेते हैं ना मम्मी भी वेट कर रही है आज मम्मी को प्रॉमिस करके आई हूँ खुद का दूल्हा मैं खुद लेके आऊंगी कॉफी से शुरू करते हैं पहले कॉफी पी लेते यार ये बंदा बंदा बंदी ये मेरे बस का नहीं है यार बहुत मैं बोर हो गई इन चीज़ों से ना मैं सीधा शादी के लिए लड़का ढूंढने आई हूँ आज डायरेक्ट शादी करूँगी मैं देखो हाँ, अच्छी बात है ना क्या यार टाइम पास करना है एक दूसरे के साथ शादी करो डायरेक्ट है ना खुश रहो है ना यार पता है मैं ऐसे किसी को और जाके जाके ना बोल नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे तुम इतने पसंद आ गए हो कि मन ही नहीं करा किसी को बोलने का ठीक है देखो मैंने ना आईफोन भी लिया है मैंने सोचा था मेरा होने वाला जो पति होगा ना मैं हाँ। उसको अपना आईफोन भी गिफ्ट कर दूंगी आईफोन 11 प्रो है यार हाई हाई लेवल थोड़ा सा तो यार तो यार मेरा एक छोटा सा सपना भी है मुझे पता तुम चल तो रही हो मेरे साथ हाँ तो मेरे सपना भी है कि तुम मुझे अपनी गोद में उठा के ही लेके जाओ अपने साथ भरोसा है ना बिल्कुल यार मैं बहुत मेरा ज़्यादा वेट नहीं है देखो देखो मैं बताती हूँ कि मेरा ये छोटा सा सपना है मुझे कोई ऐसे उठाए फिर यूँ उठा के घुमाए और फिर हाथ में और फिर मम्मी के पास लेके चले शादी के लिए अब तुम ही हो मेरे दिल के राजकुमार जिसकी तमन्ना थी मुझे इतने सालों से देखो तुम्हें मैं पब्लिकली प्रपोज भी कर सकती हूँ करूँ हाँ आईफोन दे दूँ रोज़ तो है नहीं ये लो I love you love you रख लो फ़ोन यार तुम फ़ोन तुमसे बढ़कर बढ़ है क्या बट तुम मान तो जाओ जल्दी करो मेरे पाँव में दर्द चलो अब तो यार छोटी सी राइड तो दे देना अच्छा, उठाना है ऐसे उठाना है फिर यूँ घुमाना है फिर उठा के मम्मी के पास डायरेक्ट मम्मी के पास नहीं यही तक रहना तो घुमा दूंगा चलो घुमाओ तो सही पहले उठाओ तो सही यहाँ यहाँ यहाँ देखो तुम्हारा आईफोन टेन ना गिर जाए मेरा मत गिर देना मेरा इलेवन है वैसे तो तुम्हें गिफ्ट कर दिया कोई बात नहीं ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦੀ ਮੰਡੀਰ ਮੁੰਡਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜੱਟੀ ਦਾ ਕਰਾਸ਼ ਆਵੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਲਾਸ਼ ਹਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਤੱਕ ਮੁੰਡਿਆ <laughs> ठीक है अच्छा लगा यार बहुत अच्छा लगा चलो फिर मम्मी के पास मैं क्यों जाऊँ मम्मी के पास मम्मी के पास चलो यार घर पे मम्मा वेट कर रही है इतना इतना हो गया ना अब तो शादी भी फाइनल हो गई है अब मना मत कर देना आ जाओ चले घर चल रहे हैं मेरे अच्छा सुनो मैं तो एक प्रैंक शूट कर रही थी यार तो अरे गुस्सा हो गया यार तुम तो सुनो तो सही बात देखो कैमरा ही लगा अच्छा, कौन सा कैमरा कहाँ यहाँ लगा हुआ ना वो देखो सामने आए तो कर दो कोई बात नहीं अगले जन्म में शादी कर लेंगे क्या हो जाएगा है ना ओके कैसा लगा बहुत सही चले फिर यार बहुत अच्छा लगा यार फीलिंग आ गई तुम्हें तो उठाने का मन करा फिर से नहीं नहीं यार सही है तुम्हें तो उंगली थी तुम तो पूरा हाथ ही लेके बैठ गए हो मेरा <laughs> मजाक कर रही हूँ शायरी कैसी लगी मेरी तो घर चल रहा है फिर आओ हाथ दो हाथ तो तुम्हारे बहुत अच्छे लग रहे हैं अब तो घर जा रहे हैं कितना मज़ा आएगा ना यार हमारी शादी हमारे हाँ। बच्चे उफ अच्छा सुनो हा? मैं तो एक टाइम ट्रिप कर रही थी अरे यार पपलू बना दिया ये पपलू क्या होता है पॉपट सुना था पपलू पहली बार सुन मेरा तो पपलू बना है चलो देखो कैमरा लगा हुआ है हाई कर दो देखो सामने और बोल दो please subscribe to Rits Dhawan बोल दो सब्सक्राइब टू रिट्स धवन इनके सुन लेना यार अच्छे है ना लड़के thank you so much and sorry यार बुरा लगा था